んちゃーすみさです YouTuber のサブスクライバーが200人を突破しましたということでですねささやかになりますが200回の腹筋にチャレンジしたいと思いますありがとうございますということで、ちゃちゃっとやっちゃいたいと思います。そうだ、あの、一個言っとくと、私昨日バスケをやっていて、体中めっちゃ筋肉痛こことここと、こことここと、ここと全部筋肉痛なんです。でも、 頑張りますじゃあちょっと始めようはいなのでもういきます1 2 3 4 5 6 7 8 9 これちょっとできるかどうか怪しくなってきたな一回腹筋伸ばしますあっ OK まあ、51ちょっと待ってこれ取れてなかったらマジ最悪取れてた くれる6 0とうんはい6うるさいの 場で一気にこう。一。お腹とあ。

160あと40回だ161あ待って1う0 170 あと10回だよいや何が怖いってね100回あたりからも何逆に何も感じないっつうか何やり方間違ってるということで最後の10回いってみようね1から10まで一緒に数えてみようせーの1 2 3 4 五六七八九二百回終わりました皆さん本当にありがとうどうでしたかどうでしたかもこうでしたかもないですよねとりあえず頑張ってみましたひなそるチャンネルをこれからもどうぞ よろしくお願いいたしますということで私はシャワーを浴びて寝たいと思いますバイバーイ